45% от децата до 11 годишна възраст ползват Facebook и YouTube въпреки рестрикциите. 80% от родителите са на мнение, че повече и по-добри инструменти за родителски контрол ще помогнат на децата да използват интернет по-безопасно и ефективно, но едва 28% от родителите ползват подобни програми. Знаете ли, че безопасността в интернет като конкретна тема присъства в учебните програми? на 23 от образователните системи в цяла Европа, но не се преподава достатъчно добре и ефективно поради липсата на съответни педагогически онлайн ресурси. Знаете ли, че обучението с помощта на новите онлайн технологии или така нареченото интерактивно обучение може да стимулира творчеството и критичното мислене на децата и че образователните игри ограмотяват, стимулират творчески младежите. Като бизнес-консултант и човек, който идва от IT сектора, аз познавам всички тези цифри и даже ги използвам, за да планирам и да управлявам стратегически бизнес за стотици хиляди. Истината е, че като майка на дете, за мен тези статистики звучат изключително стряскащо и всъщност това е причината, поради която точно преди една година решихме да организираме Digital Kids.